Cari Barboni, bentornati sulle nostre pagine. Il podcast di oggi è dedicato a Focus, Niente è come sembra, il film con protagonisti Will Smith e Margot Robbie, presto di nuovo insieme al cinema in Suicide Squad, la pellicola che riunisce i cattivi dell'universo fumettistico di Batman. Focus è un action comedy che ha un sapore molto simile a Now You See Me. Se lo avete visto, il film dei maghetti a sua volta ambientato nel mondo della truffa. Focus non parla di numeri di prestigio, ma di certo dà il giusto peso alle dissimulazioni, all'arte di ingannare l'occhio e così rubare furtivamente carte di credito, denaro e gioielli. Abbiamo ricevuto il disco Blu-ray da dvdstore.it. Come sempre vi ricordiamo di cercare i link nella descrizione subito qui sotto. Lì troverete i link per prenotare la vostra copia in DVD o Blu-ray, visitare il negozio e scoprire le ultime promozioni attive. La copia in alta definizione curata da Warner Bros. assembla un comparto audio-video di tutto rispetto la fotografia di Focus è limpida, sgargiante, ben illuminata e mai eccessivamente contrastata. Il direttore della fotografia gioca sui primi piani, mettendo in risalto ogni dettaglio del viso dei protagonisti, che sia la barbetta di Smith o gli occhi seduttrici della Robbie, e non disdegna ravvicinamenti di camera, dove vediamo i due truffatori vicini alle vetrate di un qualche hotel. In questi segmenti la profondità di campo si stringe, regalandoci dei fotogrammi suggestivi dagli sfondi sfocati con effetto bokeh sulle luci della metropoli. Variegate ed impatto anche le tinte utilizzate, prevalgono i verdi e gli arancioni. Focus è un film dai colori accesi, anche in notturna e nelle panoramiche dei più lussuosi casinò. Al contrario di Now You See Me, le strutture architettoniche sono illuminate da una luce giallognola e quasi mai fredda e bluastra. essendo un disco targato Warner, la traccia originale inglese è incodata in un DTS HD Master 7.1 di tutto rispetto, forte specialmente sulle colonne sonore. A questo proposito, in descrizione lasciamo la miglior cover del film, una colonna sonora davvero azzeccata, specie quando la pellicola smette di incantarci con il mondo criminale e vira sulle mille menzogne del personaggio di Will Smith. La traccia italiana è come consuetudine proposta in un dignitoso Dolby Digital. Ascoltate la canzone che vi abbiamo lasciato in descrizione e fateci sapere se l'avete sentita anche in diverse versioni in altri film. Noi per dire che abbiamo apprezzato il Kogan Killing Them Softly di Brad Pitt e Andrew Dominic l'abbiamo subito riconosciuta. Gli extra su disco propongono una scena iniziale alternativa e alcune sequenze eliminate, uno speciale dedicato alla jazz di Margot Robbie, da principiante ladra di borsette a femme fatale dell'alta borghesia. Anche Will Smith ha il suo extra personale, in cui racconta di varie tecniche di depistaggio e furto e del savoir-faire di Nicky, anche conosciuto come Mellow. Nel film è anche spiegato il motivo di questo suo soprannome, ma è meglio non svelarlo ora. Infine Masters of Misdirection, in cui ci presenta l'arte dell'inganno e del controllo sul prossimo. Fateci sapere se Focus vi è piaciuto e se avete trovato la colonna sonora presente in descrizione in qualche altra pellicola. Alla prossima!